Shabana, naweza sema kama uh, mechi ya kesho ni, ni kucheza mechi kubwa kama hii uh, mbele ya kwenda kucheza mechi nyingine kubwa uh, kama ile ya uh, robo fainali ya Afrika ni, ni kitu kizuri sana, ni kitu kizuri juu uh, unaenda unajua kitu gani chenye unaweza ukafanya na kitu gani chenye hauwezi kufanya. Ni mechi yenye inakupatia uh, certitude, yani inakupatia unajua hapa naweza nikafanya hivi wala hapa naweza nika, nika, nika, nisipofanya hivi. Sasa kwa, kwa sisi ni, ni, ni, ni njia nzuri ya, ku, ya, ku, ya, ya kuelekea kwenye uh, mechi ya robo fainali ya, ya, ya dhidi ya Rivers. Asante mwalimu, nakaribisha swali la nne. Karibu. chao, ni rahisi kwenu kiasi gani ama ni ngumu kiasi gani kukutana na timu hii ambayo kila mnapokutana mnakuunganisha aidha benchi la kuzima la kuli ama kocha? Yeah, nikidhani um, uh, benchi lao la ufundi liko uh, lipo sasa hivi lipo kwa wakati naweza sema kama miezi uh, miezi kadhaa wameshacheza mechi uh, zinapita kumi uh, sasa ni kwa sisi uh, ni vizuri juu unaangalia uh, ile performance ya kwao kwenye, kwenye muda kadhaa uh, nikizani uh, wameonyesha uwezo wao uh, kwenye mechi za Champions League, kwenye mechi za ligi na uh, ni timu nzuri, ni timu yenye uh, imesha uh, iko na wachezaji wazoefu, benchi la ufundi wazoefu. Sasa kwa hiyo nikizani uh, mechi ya kesho kitu kikubwa uh, itakuwa ni mechi uh, very tactical na naamini kama uh, sisi wote uh, kila mtu amesoma mwenzake uh, kwa uwezo wake na lakini pia mimi na nadhani kama sisi tunaingia kwenye mchezo wa kesho bila pressure. Uh, nikidhani mwenye ana vitu vingi vya kupoteza ni mpinzani. Sisi hatuna pressure, tutaingia kwenye mchezo na energy kubwa. Uh, kwa hiyo uh, tunaamini kama tutakuwa vizuri. Asante mwalimu, na sasa ni wakati wa swali la mwisho, swali la tano na la mwisho kwake. Karibu. Uh, tena tena sijasikia hiyo ya mwisho sema mchezo mkubwa big match na mm. na wachezaji wakubwa mm. kwenye timu husika mm wa kuzuia pia wachezaji wakubwa kwenye timu pinzani? Unawaona wachezaji wa kuwazuia ama ni wachezaji gani wa kuwazuia kwenye timu pinzani? Ah, nikizani uh, sisi wote uh, tuna jinsi tumeandaa mchezo uh, kuna uh, naweza sema kama plan zenye ziko uh, tume tumeandaa plan A, plan B, plan C uh, lakini na kitu kikubwa tunaenda kucheza na Simba, tunaenda kucheza na Simba uh, yenye ni kweli na individualities sana sana uh, kwenye mstari wa mbele uh, lakini kitu kikubwa uh, na chenye kimetupa matokeo uh, kwenye mechi za nyuma sisi ni kucheza kama timu ni kucheza kama timu, kuziwia kama timu na kushambulia kama timu. Hicho ndio kitu chenye uh, kimetupatia matokeo na kitu chenye tunaamini kama uh, sisi mchezaji wowote mwenye anaweza kaingia kwenye ile mfumo wetu, anaweza kacheza vizuri juu uh, kama naelewa uh, kama yeye iko part of ya watu collective uh, uh, collective uh, kama iko part of ya, ya collective. Sasa kwa hiyo anapashwa ku, kufanya majukumu yake. Uh, nikizani uh, ni kweli uh, team mechi kubwa zinaamuliwa na wachezaji wakubwa, lakini pia uh, vikombe uh, wala matrophies zinabebwa na uh, timu zenye zina squad nzuri. Asante sana. Asante mwalimu, kabla sijakupa nafasi yako ya kuzungumza na mashabiki wa Young African Sports Club pamoja na mashabiki wa ligi kuu ya NBC, uh, coach uh, Roberto Oliveira hapa ametuthibitishia kwamba licha ya kiu yake ya kupata matokeo atatupatia burudani pia sisi wanazi wa ligi kuu ya NBC. Lakini kama Simba tu wana nia hiyo, Young African Sports Club hamtokuwa na nia hiyo ya kutuburudisha, hatuwezi kuiona burudani. Tunasubiri kusikia kutoka kwako kocha. Asante uh, sana. Nikidhani uh, kuna watu wanasema kama hii ni dabi kubwa kwenye uh, East Africa, lakini uh, mimi nataka hiyo kauli tuibadilishe. Uh, tumekuwa kwenye, imekuwa dabi kubwa kwenye East Africa kwa miaka mitano ya nyuma nikidhani hii ni dabi kubwa Afrika. Nikidhani uh, ah, zamani miaka kama saba ya nyuma ulikuwa unaona mechi ya Orlando Pirates na Kaizer Chiefs kuna watu kama elfu sabini uwanjani, lakini leo hauwezi ukawaona hao watu. Ni kusema kama uh, hii dabi ni dabi kubwa Afrika. Mimi naweza nikaihesabia katika dabi tatu wala nne Afrika nzima. Ah, hicho uh, ni kitu cha kwanza. Sasa kitu cha pili, uh, dabi kubwa na hiyo inapaswa kuitendea haki uh, nikidhani kucheza mbele ya wa washabiki elfu hamsini uh, kila kocha na dream ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kucheza mpira wa hivyo. Nikidhani wakati tuna tunajifunza ukocha, kila mtu ana, ana malengo ana dream za hivyo, wachezaji pia. Sasa kwa hiyo uh, ukifika katika mechi kama hiyo nikidhani uh, kutendea haki mashabiki ni kucheza mchezo mzuri, ni kucheza mchezo wa ku, wenye unawa entertain uh, ah, nikidhani pia football ni, ni, ni entertainment ni, ni, ni, kama, ni, kama, ni kama sinema ni kama filamu ni kama uh, theater watu wanaenda pale ku, ku, kuburudika sasa nadhani uh, kesho wenye wanataka kuburudika karibu sana ya nilikuandalia nafasi ya kutuma salamu kwa mashabiki wa Yanga na mashabiki wa ligi kuu ya NBC lakini umeizungumza vizuri Dabi na kuongezea mashabiki wako wewe kule Burundi, watu wanaokufuatilia pia watumie salamu. Asante sana. Uh, nikidhani uh, wananchi uh, kesho uh, ni mechi ni mechi kubwa, ni dabi na pia tusisahau kama kuna kuna kitu tunaweza tukapata uh, katika hiyo dabi. Sasa nguvu ya kila mtu uh, inatakiwa uh, kwa kesho uh, sisi uh, wachezaji uh, viongozi tumejiandaa kwa kila uh, kwa kila engo ya mchezo, na tunajua kama mchezo mkubwa, mchezo utakuwa mgumu, lakini sapoti ya kila mwananchi uh, inatakiwa kesho, na pia wapenzi wote wa, wa soka uh, Tanzania, karibu kwenye uh, mechi kubwa.